Hola, hola, hola, ¿cómo van? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos al canal de Nico Tours. Ya hace un rato que no hacía videos, ¿no? Pero pues con todo este tema de la cuarentena, espero que la estén pasando bien. Hoy tenemos un video nuevo, un video súper divertido, así que espero les guste. Es, pues, como pudieron ver en el título, es maquillando a mi novia, así que <laughs> vamos a ver si no queda como un payaso. ¡Vamos! es mi novia y ya. no sé qué es esto, así que... No sé si lo estoy haciendo bien. Ah, no, no, no, Ah, ok. Pues suavecito. Suavecito. No, pero no siento que esto esté pintado. es <laughs> que no En los ojos, por si acaso. Listo. Yo lo uso para que Bueno, siguiente. Esto. Es para los labios. ¿Sí? Ay, qué chévere es como pinta Ay, te pinto el diente. <laughs> Pero es que te mueves, no te muevas. Bueno, siguiente. Uy, no sé qué es esto, <laughs> pero sé ¿Para, ¿Para qué es esto? ¿Para las pestañas? <laughs> ¿Y qué se supone que veo con esto? ¿Qué? ¿Cómo se encrespa esta? Ah, ahora quieta. Pero. Quieta. No, es que no puedo trabajar con esta mujer. <laughs> ¿Qué Eh, bueno, ahora sigue esta cosa. Ah, esta cosa no. Digo, <laughs> tenemos cosas. Ay, Jesús, mira, lo va a regalar. en la casa de él, entonces todas las cosas se quedan sea, tu como 5 o 6 cosas, no hay mucho. Comenten allá a decir y regalarle eh, maquillaje a mi No, pero es por el otro lado. Dime que puedes más. Ah. <laughs> y yo. ¡Ay, no! <laughs> ya, no, pero es que si cómo se mueve. Pero ah, me me mira. <laughs> Mira, tú coges y lo pones así Y las pestañas, ¿sí? Ya cogiste las pestañas y lo cierras. Ah. Y se van partes. Obviamente lo hice mal y tiene que durar más tiempo. A ver, a ver, Esto es una técnica secreta. <laughs> Era jodido, era verdad. Ay, perdón. Tienes que mantenerlo ahí. No, ya no, porque vea cómo llora. <laughs> Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Ya? Sí. <laughs> bueno, ahora viene lo divertido, lo bacano. ¿Cómo pinto con esto? Eso es alto, como que queda la cosita. <laughs> Re bien. Pero pasito, porque las manos. Mm. Mírenlas, todas lindas. ¿Qué color quieres? Bueno, algo que contiene combine. Y esto es para los ojos, ¿no? Ah, para esta parte. Para esta parte. que que <laughs> No, <laughs> qué bueno. Les <laughs> decía, si queda fea es por culpa de que se les tomó. No, marica, voy a mi novia. No.

<laughs> Qué Muy Bueno. Así que. Espera, espera, espera. no, no, no, no, Voy a hacer un cámara lenta para que la vean bien, la detallen bien y ustedes mismos juzguen si maquillo bien o maquillo fatal. <laughs> Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Sé que fue un poco corto. Espero les haya gustado, que se hayan reído, que es lo importante. Y nos vemos para más aventuras. Ojalá que esta cuarentena se acabe rápido, que el planeta se cure rápido, para seguir con más viajes y más aventuras y compartiendo con ustedes muchas más risas. Chao.